ku seeka yku amin ku ddwa ya seeka uh, muzaata kyenjagala okwebaza ku seeka muzaata nze bandeeta ebwayiise gyali mwaka gwa 2 ndowooza mwebiri oba mwesatu naye waliwo muganda wange actually muganda wa zebura mayanja bamuyita mayanja be basooka okuntwala ali ku birali first time okulaba seeka muzaata mwekambabuulire seeka muzaata yali kyakulabirako eri buli munaddiini yenna ti osobola okuba olina enzikirizayo ng'okkiririza mu mukama okkiririza mu allah naye ate tekigaana kwogera ku bintu biri mu ggwanga ekyo nga tekikugjaako imaani ekyo kye nasinga okuyiga ewa sekamuzaata era olwo nenyweza eŋŋombo ya bobwengi yagambanga nti entertain people twalabanga sekamuzaata nga waba ayogera owulira essanyu oseka wallahi nga n'oba oyagala kgenda mmanyu nga tosobola kgenda nga seka muzaate alina kyayigiriza naye mu bye yayigirizanga osanyuka n'oseka ng'oseka wavangawo ng'oyigidde ddala kitegereka bulungi kakati okujja wano tusiima mirimu gye tugijjukira tugamba nti ekyo kye watandika kye tuliko kubanga kambabuulire we mba mujjukira bulungi emyaka abiri okuva kati bantu batono be twalina abasolo okwogera nga sekamuzaata naye ngaera wembagambye nti banadini sekamuzaata kyeyigiriza oba balokole oba bakatuliki oba ki kyosobola okuba neddiini yo osobola okuba n'omwoyo osobola okuba ne imaani naye tekigaana kwogera ku mabaati ge babbye uganda tekirina kyekikugjako osobola okuba omusiraamu tekigaana kwogera ku maali ya busiraamu ebbiddwa tekikugaana era tekikugjako imaani yoyo eyali sekamuzaata njagala obagamba tikati tuzze wano tujaguza tumujjukira ate n'okumusabira nze nzikiriza mu mukama nti sekamuzaata waali walungi watukuvu era eyo gyali gye tujja naye ekyokuyiga nga wemba nnyonnyodde nti sekamuzaata kuffe fe abamu abakulidde wano abaagala uganda okuba beta twamulabirako bingi the guy invision ebeta uganda yalina ebirooto ebya uganda eyakabi kyovola bwe yatambulanga ebulaaya kyeyalaba eri kyeyayagalanga kampala efuuke yakabi kyovola bwe olaba dr krusum okumanya sekamuza atali wakabi ne mukyala we yenyini n'ayagala afuuke dokitara n'afuuka dokita ate namakinga sure agendako mu kitongole kcca kubanga sekamuzata yayagala nti ok byenjagala we mbasobola bikola kale ate si mukyala wankankiikirire agende abagambe tenguudo mu kampala mbi osegera kale bannanga omukulu oyo yali wakabi tumujjukira era tusaba allah amuwa ekimula ekyemirembe twagala okugamba mwenna abali wano abakulembeze abeddiini andacross nti bwe tuba tuli ku bantu nga bano nga sekamuzaata ku dduwaye gwe tojja buzikulya osegera ok waliwo babuloga bannanga abatazze ofcourse kakati junior abadde atasobola kujjaano kubanga junior waliwo olumwenamulaba nga stokisi ze zibunya ofcourse abadde ajja kutta edduwa y'abandi okitegeera yisima sitegedde lwaki agenze mangu azaleti agenze mangu oba bannange tasobola kusaala sibitegeera alina engeri gyabuzeemukaawo naye nja mugamba isima omulundi omulala jangu nze nali kulakibobbulu nga nimpifo ng'ate nsomera kasubi islamic nga ddiini eddiini era segundi imaamu mujjukira bulungi jjuuko yeyatusomesa eddiini y'obusiraamu obukojja bwaffe bantu basiraamu my foundation busiraamu kakati oba eyo ng'oli blog oba oli muntu wa bulijjo oli mu entertainment nga naye eddiini yo ekubulamu jangu tukuyigiza ate nkuzeemu amaanyi tekiswaza kuzeeyo wali baseeka baimaamu ate eddiini enyiikire mumwe otherwise njagala nze obeebaza njagala okwebaza seeka muzaata n'abaana bo bagamba nti kitammwe kye yatandika tekisobola kufiira bwereere kubanga ekyo kye yatandika kyayogera tulaba abantu b'enkyukakyuka kye boogera owulira ebigambo bya bobwaini ebyo bwoba wali ogobera seeka muzaata okuva eri ku bilaalifu abaamulabako ebwayise olabanga waliwo bobwenti yamugjako weewaawo ne bannaffe era abali mu buyinza wadde abamukale muti okwogera olaba nti nno waliwo be bakoppa ku seeka muzaata ne baseeka be tulina ennaku zino boolaba abagezaako okwogera seeka muzaata alina ensigo gye yabasigamu njagala obbeebaza okujyawo nga mulina kye mumbuuza ekkanzu eno inze bukyambeerawo sigenda nali sigenda nko dubai naye nga kanzu zengula wano tezijjayo kitiibwa eh, osobola okgirababa oti eh, tezijjayo kitiibwa maama wange kyeyankulizaamu ekyeddiini y'obusiraamu ne nkwata ekkubo mujjukira ennyonyi we yandeka eya eh, uganda airline nagenda edubayi lunaku lumu bye nali ngenza okukola business meeting n'okugula ekkanzu ze nali njagala bulungi nnyo n'omusaala onguyina ewange kakati yeene ekkanzu kachovola babamu bewunyiza nyo era isimalio senaduka ngabuchi ali kubanga ogamba gwe president semanyi wabiki ngochikira obusiramu nenge kanzo ogatanga temba sikutegera ngagwe isima isima mtu nulide ekanzo emuliko bagatanga te aa ah, ah, atenga yakala mwenda oyambala otye kanzo obusiramu kisibo muno isima ngekanzo erimu kala mwenda buru green mbichi enojise disco osegedde oliawo wekuutiriza wojja ku misaalo ne kanzu ya kala mwenda osegera ekintu ekyo so tube sirias seka atugambye awo osegera ekintu ekyo ate n'ekirala mmwe abamu abatunyooma mwekambabuulire sekayigiriza ebikolwa n'okwagala era kyova olaba geosobola okumpita omukafiiri naye nze ngenda kubuulira allah amukutteko n'agamba kaye jangu oyimirire wano n'aleka isima gwe muwaana kitegeeza amulaze nti wano ali wano mubano babuloga mubano ba celebrity wisdom alina imaani era ayigiriza nga wisdom akoze eki mmwe mbabuulira wadde muganya okunziramu mbamanyi bantu mmwe oba egundi eh, yabakolaki nanyimiriza wali nayigiriza bulungi gwomanyi gwe gwomanyi emikisa gyenzijawo eh? mu kisiibo kino bannange mukama mwebaza bannange osiiba Ah, ah, nedda nze kambabuulire nze nsiba esaawa eh, zibanga leka okuva saawa emu paka saawa kumi naye leero onduddewo sikigenderedde mbukutuusa saawa emu aa binkutte lwajjaamu era singa nze nasibulukusa edda ekyokubiri nze mukisibo kasampeza yennaku nga mukaaga ekyo allah ebisigadde anansonyiwa ngezaako naye nsinga bangi temwawulidde omusajja agamba buli lusibo sibo ekituuka nga bamuwa amakerenda buli kisibo ekituka nga lujja agenda kugjawo kamera naye sijja mwogera nayeye buli kisibo ekituuka nga bamuwa amakerenda kati simanyi oba ayina akasawo kamakerenda nakyo sikitegeera eh? kubanga kati bannange eh, kyena edda lujja ekyo eh, mutugambireko guli omwaka ne luli ne guneera gweoli kukankusawo yamakerenda banne tube siriyasi mu maaso ga allah kyekyo kale seba